che volo Posso sbagliare bene anche da solo Io vado via da qua, lascio questa città in una scatola Respiro e cerco di essere normale Cambio continuamente, resto uguale Non ho un'identità leggera anche se parlo mi fa male e mi comporto come un animale Vedo le favole sto tra le nuvole e non ritorno più respiro con l'affanno e mi contorgo cerco di stare dritto e sono storto muove ogni illusione. Ah, ah, ah, aspira, aspira, perché penso, se penso sono e vorrei avere un senso. Mi allungo, poi mi asciugo e mi dissolvo, anche se perdo gioco e non mi arrendo. Non posso